critani kowe kudu ngerti kutha Purworejo mulya saiki saya katon rapi kutha tekan desa enam uga tuwa kabeh do makari

ngerti kutha purworejo mulya 家。 sempre só